Kaixo, nagore naiz eta hartzandako trobea ikastetzean lan egiten dut. Bidien helburua jasotako formakuntzari buruz hitz egitea eta nire iritzia ematea da. Nire ustez oso erabilgarri eta berazgarria izan da ikaslentzat eta baita irakaslentzat ere. Alde batetik alde aurretik genekiena gorazteko eta bestetik informazio eta datu berriak izateko aukera aparta izan da. Teknologia, internet eta sare sozialak erabiltzen dira eta erabiltzen ditugu egunero, baina askotan ez da horri buruz hitz egiten formakuntzan alde onak eta txarra daudela komentatu da. Alde onak azpimarratu eta hain positiboak ez diren horiek gogorarazi dira. Kontuan hartu behar da gure ikasleak oso gazteak direla eta teknologia berri singuratuta jaio direla. Beraz, haientzat, trebara, aditu bat etortzea eta aditu horrek informazio eta datu berriak ematea eta osnartzeko aukera izatea oso positiboa dela uste dut. Besterik, eskerrik asko danagatik, Laizter arte, agur. Vale, bani eh, komentatuko dizuet pizkatxo bat, pues, eh, ikasle eta irakasleen ikuspuntutik. Ikasleek ba, komentatu zuten oso, oso ondo, oso pozik, egon ziren, e, iraupena egokia iruditu zitzaien, baina mm, gustatuko litzaik berriro egitea, eh, gauza gehiago jakiteko, eta gero, e, irakasle puntutatik, pues, haiek esaten dabe, oso izan zela, haientza bebai, eta gustatu zitzaien asko zuek nola eh, landu dituzuen eta gero nola azaldu dituzuen emaitzak. Eh, haientzat oso importantea da eta tresnak oso gokiak iruditu zaizkie. Eta gero beste aldetik eh, komentatzea be eh, zuek egindako auditoria ba, oso posi gaude eh, honekin eta badakigu gauza batzuk hobetu behar ditugula, baina orokorrean eh, nahiko ondo gaudela. Ana Isabel Pascual naiz, Barakaldoko eta Zestaoko etengabeko ikaskuntza zerbitzuko bitartekaria. Precisamente, en este año 2020, y Caslan Vizcaya ha realizado un estudio de las necesidades eh, de formación no cubiertas en Vizcaya. Y una de las conclusiones eh, más llamativas de este estudio es que es la necesidad de refuerzo de la educación en digital y de la seguridad eh, digital y de los itinerarios formativos asociados a esta materia. Eh, y es aquí donde GapTime eh, pues es una entidad especializada con múltiples reconocimientos eh, públicos y pues es por ello que desde ICASLAN Vizcaya y desde el Servicio de Aprendizaje Permanente de Baracaldo Estado queremos apoyar estas iniciativas de formación en ciberseguridad dirigidas a las familias. Es que ricasco, la Nagatik eta Aurrera. Anderdauna ikastolak, segur eskolak eskainitako formakuntza positibo baloratzen dago. Eta e, ikaslekin egindako diagnostikoaren atalak errealitate objektibo baten aurrean jarri gaitu. Ebendik aurrera, ba, ikasgelan landu ahal izateko oso datu baliogarriak eskaini dizkigu. Bestalde, ziberseguritasunari buruzko saioetan, gure eguneroko jardunari buruzko kontzientzia eta zautza area balio izan digu e, ikuskaritza teknikoa oso lagungarria izan dela gertu nahi dugu baita ere. Ba, barne maian, ba, gure indarguneak eta oltasunak ikusteko eta ba, hobekuntzak ezarri alizateko balio izango digu honetik aurrera.